რომელიცა განსაკუთრებული პატივისცემა მინდა დაუდასტურო იმ სასულიერო პირებს, რომლებმაც სოციალურ ქსელში საჯარო სივრცეში კაფიოდ და ღიად ხარი დაუჭირეს თავრობის მიერ პარლამენტში შემოტანილ ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტს. ისინი არიან საკუთარ წმენაში ძლიერები და მათ არაც უხევთ კომპლექსები. მადლობა მათ. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს არ არის ადვილი შექმნილ ვითარებაში. <clears throat> მინდა გავიხსენო ის, რომ რესპუბლიკური პარტია არის ავტორი იდეისა საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის შეთანხმებისა. 1994 წლის კონსტიტუციის პროექტში, რესპუბლიკურ პროექტში ჩვენ ეს გვეწერა საკონსტიტუციო კომისიამ და შემდეგ პარლამენტმა მაშინ ეს ვერ აქცია ხელშეკრულებად, შეთანხმებად, თუმცა წლების შემდეგ 2002 წელს სწორედ დაიდო შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა და მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით მომხრენი, მოსურნენი და შეძლების დაგვარად ძნელობა არ დაგვიკლია საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული როგ დომოდა ის რაც გაგვასხავებდა იმპერიულობისგან საბჭოურობისგან პოსტსაბჭოურობისგან სხვისი ჩაგვრისგან ჩვენ ვიყავით ჩაგრული ხალხის შვილები და ჩვენ გსურდა საქართველოს დამოუკიდებლობა ჩვენ გსურდა ქართველობა საბჭოთა კავშირში და ჩვენი რაცა პატარა წვლილიც შევიტანეთ იმაში, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოა. ძალიან ცოტა მახსენდება. ვინც დღეს ძალიან აგრესიულია იმაჩში, ან სულ არ მახსენდება. 80-იან წლებში, 70-იან წლების ბოლოს პატრიარქის გადაგებებზე მოსიარულე ციონის დაძარში მე ხშირად დავდიოდი და ჩემი მეგობრებიც ხშირად დადიოდნენ. იქ ჩვენ ქრისტიანული სიტყვა გვესმოდა, იქ ჩვენ ქართული სიტყვას გვესმოდა. ამასთანავე როდესაც განსხვავებულისადმი დამოკიდებულება არის გამსაზღვრელი იმის, ჩვენ მზად ვართ 21 საუკუნეში დემოკრატიულ სამყაროში შესვლისთვის, თუ ჯერ კიდევ არ ვართ მზად, ეს საკითხი დგას ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენ მზად ვარ დავამთავროთ პოსტსაბჭოურობა თუ ჯერ კიდევ არ ვართ მზად ეს საკითხი დგას ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან კარგია რომ ეს საკითხი აღარ დგას ქართულ პოლიტიკურ სპექტში ეს საკითხი აღარ დგას საქართველოს პარლამენტში მარჯვენა მხარეც და მარცხენა მხარეც უმრავლესობაც და ოპოზიციაც საქართველოსში დემოკრატიული არჩევანის შემძლია მომსრია იმის მიუხედავად რომ უამრავი საყვედური შეგვიძლია უთხრათ ერთმანეთს და არ დავიწყებ ახლა ამ ჟელობას მე ჩემი სიმართლე მაქვს სხვას თავისი სიმართლე აქვს <coughs> ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული ტერმინები, 97 წლიდან მოყოლებული ტერმინები, სექსუალური უმცირესობა, რომ ჩვენს კანონმდებლობაში არის, გატენილია სააკაშვილის მართლობის დროს, არის ეხლაც, არ გვიქმნიდა პრობლემას, იმიტომ კი არა რომ ჩუმჩუმად ვაპარებდით, ან აპარებდნენ. იმის გამო, რომ ყოველი უმცირესობა თავისი ბძოლით მიაღწევს ხოლმე იმას, რომ საზოგადოებამ ის აღიაროს როგორც განსხვავებული. ჩვენ ქართველებმა, ქართულებისთვის უმცირესობა საბჭოთა კავშირში, რუსეთის იმპერიაში ვიბძოდით, რომ ჩვენ ხვები ვართ, განსხვავებულები ვართ და ჩვენ გვეკუთვნის აღიარება, რომ ასეთები ვართ და 91 წელს როცა რამდენიმე კაცი ვზივართ წედართ ამ დარბაზში ვის დამოუკიდებლობის აქვს მოაწერეთ ხელი, ჩვენ მაშინ გავხდით უმრავლესობა საკუთარ ქვეყანაში, მანამდე ვიყავით უმცირესობა სხვის ქვეყანაში, რომელსაც დაнахვა არ უნდა და ჩვენ ყოველი უმცირესობა, რელიგიური უმცირესობაც, ეთნიკური უმცირესობაც, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უმცირესობაც და ყველანაირი სხვა უმცირესობა ათეული წლების განმავლობაში იბრძოდა და მოიპოვებდა უფლებას, რომ ის იყოს ჩვეულებრივი მოქალაქე, თანაბარი კანონის წინაშე. ჩვენ ხანდახან გვეუბნებიან, რომ აი გვითხრეს აქ ორიოდე დღის წინ პარლამენტის კედლებში რომ თქვენ რომ სექსუალური უმცირესობა გეხსენებიათ, თქვენ რომ ხალხისთვის გეთქვათ, რომ ანტიდისკრიმინაციულ კანონის მიღებას აპირებდით და ამ ტერმინს გააშღერებდით, მაშინ ხმას ვინ მოგცემდათო? ყველაფერი მოწმდება. კოალიცია ქართული ოცნება შექმნა ბიზინა ივანიშვილმა. პირველივე სატელევიზიო ინტერვიუში პირველად როცა საქართველოს დაინახა ბიზინა ივანიშვილი მან ღიად პირდაპირ თქვა სექსუალური და რელიგიური უმცირესობა ამ ქვეყნის ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან. ჩვენ ასე მოვედით. არავისთვის არ დაგვიმალავს. ჩვენ არ გვეშინია იმის, მე ვინმეს ხათრით, შიშით ან რიდით ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ კი არ უჭერ მხარს ამ კანონს. რესპუბლიკელები, ფრაქციას და პარტიას, ვინმეს ხათრით, შიშით ან რიდით კი არ უჭერ მხარს აი ამ კანონმდებლობას. ჩვენ ამას მხარს უჭერთ ჩვენი შინაგანი რწმენით, ჩვენი დემოკრატიულობით, ჩვენი პატრიოტიზმით და ამიტომ ვარ დარწმუნებული რომ დღეს პარლამენტი ამ კანონს მიიღებს. მე მესმის ნებათა ხელვა, ეს ნორმალურია. გასაგები არის რომ სხვადასხვა ჯგუფებს აქვს სხვადასხვა დამოკიდებულება, მაგრამ ეს არის ჩვენ განსხვავდებით ერთმანეთისაგან სხვადასხვა მოტივებით ვაძლევთ შესაძლოა ხმას ამ კანონს მაგრამ ხმას ვაძლევთ იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივისთვის ამ კანონის მიღება მნიშვნელოვანი არის ევროპული არჩევანი და ევროატლანტიკური არჩევანი არის ალტერნატივა რუსეთის სიმსეში დარჩენისა. ეს ძალიან მარტივი გასაგებია. ზოგ შეიძლება ეს არგუმენტი უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნია და ამიტომ აძლევს ხმას. ჩემთვის ყველა არგუმენტი მნიშვნელოვანია, მათ შორის ჩემი პირადი და პარტიული მოთხოვნილება. რესპუბლიკელები როგორც ფრაქცია, ისე პარტია. ეკლესიურებიც და არაეკლესიურებიც და ჩვენ არ გაურბივართ ამ ტერმინს. საქართველოში ცხოვრობენ ეკლესიურები, არაეკლესიურები, სხვადასხვა აღწერებლობის ადამიანები, ათეისტები, ისინი არიან ყველანი ამ ქვეყნის სულფასოვანი მოქალაქეები. და სულფასოვანი მოქალაქეები არიან სხვადასხვა უმცირესობის წარმომადგენლებიც და არავინ უგზავს, არავინ არერევა, კანონი არ საზღვავს ეკლესიის შიდა განაცეს. ამაზე კონკორდატი გვაქვს მიღებული. და არავინ არ უგზავს თავისი პოზიცია გამოხატოს რელიგიური მსავსის შესაბამისად ნებისმიერი აღწარებლობის სასულიერო პირს ვისაც არ ესმის მათ დიდ ნაწილს არ ესმოდა ახლა იმიტომ რომ საკითხული არ ქონდა და ვერ წარმოიდგენდა რომ 17 წელიწადი ამ ტერმინებით ოპერირებს ქართული კანონმდებლობა მაგრამ ახლა ხომ გაიგო და ვინც ახლა გაიგო იმაჩი ვინც პატიოსანია ისინი იმედია დააფასებენ იმას რომ ჩვენ ძალიან შვიდა და წყნარად ვაწარმოეთ მათთან დიალოგი ჩვენ არ ავხევით მათ იმაში რომ ზოგიერთ სიტყვა გაექცა ჩვენ არ გვაქვს არავის ვალი საქართველოს სახელმწიფოს არ აქვს არც ერთი ინსტიტუციის ვალი თანამედროვე სახელმწიფოს ჩვენს ხელისუფლებას არ აქვს არც ერთი ჩვენი გუნდხურვალე მხარდამჭერის მომხრის ვალი იმიტომ რომ ისე როგორც აცინა ხელისუფლებას, ისე როგორც ხელისუფლებებს, იმიტომ რომ ეკლესია და სახელმწიფო ერთმანეთისაგან გაყოფილია ხახალძე და უნდა გაიყოს რეალურად რაც უფრო დამოუკიდებელი ეკლესია, მით უფრო ძლიერია, რაც უფრო შეზრდილია სახელმწიფოსთან, მით უფრო სუსტია. სახელმწიფომ თავის დროზე ჩვენი ყველაზე დიდი მეფის დროს რუისურბლისის კრება მოიწვია. იმიტომ რომ ეკლესიაში ქვა ბავაზა ქმნილ იყვნეს და სადაც აი ეს პრობლემა იყო ძალიან დიდი, ძალიან სერიოზული და ზეგლიზდება რუისურბლისის ზეგლიზდება ვნახოთ, გასაგებია ანტიკური სამყაროსგან გასხვავებით ქრისტიანობამ ეს ცოდვათ მიიღო და დღემდე ცოდვა და ბევრი რელიგია ამას ასე აღიქვამს. ეს ამას არავინ არავის არ უგზავნოს როგორ შეიძლება კანონმა რაიმე აკრძალოს შიდა ეკლესიური ამბები დოგმებს ვერ აკრძალოს მაგრამ ეს ვითარება არის რაც მეტია სიძლიერე ეკლესიისა მით უფრო მეტია მისი დამოუკიდებლობა და პირიქით და კიდევ ერთი ბერს გეცნობათ ამ სიტყვების ავტორი ნურავის ნუ ეკნება იმის იმედი რომ სუსტი სახელმწიფო ძლიერ ეკლესიას ნიშნავს სუსტი სახელმწიფო ეკლესიის დანგრევას ნიშნავს. ძლიერი საქართველოა